En voilà une drôle de question J'aurais pas passé des mois à te faire la course si j'avais d'autres femmes en tête. C'est toi ma raison d'être. J'en ai plus dans la tête. Au problème, sa solution. En voilà une drôle de question. J'aurais pas passé des mois à te faire la course si j'avais d'autres femmes en tête. C'est toi ma raison d'être, j'en ai plus dans la tête. Je veux que tu glisses sur le sol. Je veux qu'on s'épuise sur le divan. Je veux que tu passes un disque de queen, du soleil. Je veux aller voir entre les cuisses dans le silence. Je veux que tu saches que j'ai la trique, je suis au sommet. Tu vas pouvoir éteindre ma. C'est ton problème. Bébé, je suis toujours un romantique. T'es la seule femme dans ma vie cette année de chez toi doit trop belle. Tu m'as suivi à la maison. J'ai endormi tous tes soupçons dans une armoire montée par mes propres soins, C'est toi ma raison d'être. J'en ai plus dans la tête, Le problème sa solution. J'ai la oui depuis la pression. Après le double, il faut pas stresser. que tu me parles comme si un jour j'allais te blesser. Ça m'empêche d'avoir la truc qu'il faut pour qu'on puisse monter comme des tortues. Je veux que tu glisses sur le sol. Je veux qu'on s'épuise sur le divan. Je veux que tu passes un petit de queen. chez du soleil. Je veux aller voir entre les cuisses dans le silence. Je veux envoyer la dynamite sur tes problèmes. Tu côté le fruit de notre vie sur le sommeil. Et le toujours un quand je parlais à d'autres filles, c'était simplement pour leur dire à quel point c'est toi la plus belle. Mais oui, c'est toi la plus hein. <laughs> belle. oui, quand je t'embrasse, c'est comme une sorte de dauphin sophistiqué. Corps contre corps, lèvres contre je chérie, la seule façon de coller J'étais le même au collège. L'amour au travail, c'est nul, mais toi t'étais pas une collègue. Et si c'est pas toi, bah c'est pas toi, et c'est pas une autre. Tant pis. Pourquoi j'arrête J'arrête de tu me dis je t'aime. Faut que ça sorte de de ta bouche comme dans un film de merde. Évidemment, des lobes, ça. Arrive de sauver, mais je serai fidèle d'accord pour ce manège. Je te donne le love que tu mérites, même si tu m'en rends le dixième. J'ai tout noté sur un carnet. En voilà une drôle de question. En drôle question. En voilà une drôle de question. En voilà une drôle de question. Allez, en voilà une drôle de question. Une drôle de question. Oh. En voilà une drôle de question. En voilà une drôle de question. En voilà une drôle de question. En voilà une drôle de question. En voilà une drôle de question. Une drôle de question. encore un, encore un. Je veux que tu glisses sur le sol. Je veux qu'on s'épuise sur le divan Je veux que tu passes un test de creep Je veux du soleil Je veux aller voir entre les cuisses dans le silence Je veux que tu saches que j'ai la trique Je suis au sommet Tu vas devoir éteindre ma C'est ton problème Et je suis toujours un romantique T'es la seule femme dans ma vie Les autres c'était des beaux C'était des poches, Et t'es trop belle Je te jure Une drôle de question ouais